我也不知道小春是他的艺名，他，是香港男歌手兼演员，曾于二零一四年担任第十一届惠州市特聘政协委员。一位艺人，也身兼其他的职业，可以说明他在香港应该不太红吧？开玩笑罢了。陈小春小时候家境贫困和生活艰苦，曾辍学打工帮补家庭。 他在十四岁时因非礼未成年少女被判非礼罪名成立，留有案底及手行为。看来他小时候真的有点叛逆。陈小春进入演艺圈前曾身兼多个职业，不管什么工作，只要是可以赚钱，他样样都来。不过这里不是说他进入关于非法的职业，其父亲亦是一名工地工人。 陈小春曾在初来香港生活时，被母亲安排到住所附近的农地耕田。他进入演艺圈的情况很妙。陈小春因为留意到无线电视招收舞蹈艺人，而他之前有一段时间与友人到迪斯科跳舞，没有舞蹈基础的他，于1985年报名投考无线电视舞蹈艺员训练班。他跳完几个指定动作和自由发挥动作后。 被当场录取，正式成为舞蹈艺员。看来命运对他有够好的。如果是你，你有这个胆量参加那节目吗？成为舞蹈艺员的他，曾为很多当红歌手担任伴舞，更成为罗文的伴舞团“爆小子”成员。一九九二年，更是与谢天华及朱永棠共同组成唱歌跳舞组合“烽火海”。这两人应该大多数的人都不太认识。二零零九年。 谢天华于电视剧《雪景狙击》中饰演卧底梁笑棠，Laughing 哥走红。朱永棠则退出娱圈，全心全意从商，和谭凯欣结婚。陈小春的演艺事业可以说很顺利，忙成为《烽火海》的组合。两年后的一九九四年，陈小春凭电影《晚九朝舞》和《金枝玉叶》获提名第十四届香港电影金像奖最佳新人奖及最佳男配角。同年。 而他自己更是凭借《晚九朝五》这电影获得第十四届香港电影金像奖最佳男配角奖。第一次演戏就的打败了前辈，拿到最佳男配角，这为他之后的演艺之路打下了一个很好的根基。而一九九五年，他得到了曾志伟的提携，与前辈一起主持无线电视的综艺节目《超级无敌奖门人》，在节目中担任其中一名奖老。 但之后因歌唱及电影事业繁忙而中途退出节目。一九九六年起，陈小春参演刘伟强执导的《古惑仔》电影系列，在片中饰演山鸡一角。这部电影后来风靡港台和中国，《古惑仔》电影系列把陈小春的事业推至高峰。《古惑仔》中的三位演员陈小春、谢天华、郑伊健都是于一九六七年出生，他们因此被媒体俗称“一九六七年三宝”。 一九九四年到一九九八年可以说是陈小春电影事业的巅峰时期，他在这五年里多次被提名最佳男配角和最佳男演员，其中三次获得奖项。之后，他陆陆续续还有在拍一些电影，不过都没有入围最佳了。成为电影演员之后，再凭借《古惑仔》系列的电影爆红，《山鸡》电影《古惑仔》里的角色。 应该是很多人的经典吧，八零九零后都是看着这系列电影长大的。凭借电影的大热，也顺便把陈小春带入了音乐圈。一九九七年，陈小春签约 BMG 唱片公司，成功为自己在之后留下了多首经典的歌曲，比如《神啊，救救我》《犯贱》《我爱的人》《失恋王》《相依为命》《一句到尾》。 独家记忆，听到这些歌名，有没有唤醒你的记忆呢？一九九八年，是陈小春歌手生涯的转折，他到台湾发展，发行了自己的首张华语专辑《人见人爱》，其中专辑的一曲《神啊，救救我吧》成为大街小巷都在传唱的歌曲。一九九九年，他乘胜追击，再次发行了第二张华语专辑。 大明星，其中《禽流感菌》也是一首记忆点很强的歌曲。以前的口水歌和现在的口水歌有点不太一样。以前曲调编曲不太单一，现在的口水歌编曲太单一。经过社交媒体的大量转发，成功博取了大家的注意。久而久之，大家都开始听曲调单一的口水歌了。看两千年歌手发专辑的速度。 都是一年一张，周杰伦、张惠妹、孙燕姿、S.H.E 等现在的大牌歌手，都是在当时发专辑的速度，成功的打进了大家的耳朵。相比现在，一年发一张专辑的的年轻歌手，在记忆中只有周兴哲了，也是一位在台湾发展的创作歌手。相比在中国，每年发专辑的年轻歌手几乎没有。 而且年轻歌手在综艺节目现身，大多都是翻唱之前港台艺人前辈的经典力作。说回正题，陈小春在台湾发展，以一年一张专辑的速度，让人们记住了他。二零零零年，《头号男友》；二零零一年，《抱一抱》；二零零二年，《That Is Mine》；二零零三年，《算你狠》；二零零四年，《黑洞》。 二零零五年，是他与 BMG 唱片公司的合约到期日，所以之后的他没有再发行太多专辑了。二零零六年，他签约环球唱片公司，而公司直到二零零八年才让他发行了他在新公司里的第一张专辑《独家记忆》，之后就没有再发行华语专辑了。虽然没再发行新专辑，但是还是留下了多首歌曲在人们的记忆中。 而那些歌曲，只要旋律响起，你一定会记得。从2008年起，陈小春逐渐退出歌手这个职业，而专注于影视圈。他几乎以每年一部电影出现在大家的视野里。不过，这些他参加的电影再也没有为他带来任何最佳的入围奖项了。现在，陈小春有着幸福的家庭。 陈小春的妻子是比他年轻十六岁，在台湾出生的香港艺人应采儿。他在二零零九年求婚成功，并于二零一零年二月十四日情人节间大年初一，在美国拉斯维加斯小白教堂注册结婚。二零一三年七月一日，他的儿子诞生，取名陈应杰 （Jasper）。二零一七年，陈小春与儿子 Jasper 共同参与内地综艺节目《爸爸去哪儿》五。 直到二零二零年，他再次参加了中国歌唱综艺《我们的歌二》，与改一起拍档，每个星期唱一首之前港台的经典歌曲。以上说到这里，陈小春虽然没有大红大紫，但是命运待他不薄，在演艺圈走得不算太差，也没有到很好，但是还是让人们记住了他。你喜欢陈小春吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。 我们下期见。